Dyma Alan. Fi'n gweithio fel reolwr gwerthu, ond collodd ei swydd, a doedd hi ddim yn hawdd ffeindio job arall. Doedd hi e ddim yn gwybod lle i droi. Roedd Alan methu ffordd ei rent. Ond beth pe bai e wedi cael cymorth yn gynt? Pan ddechreuodd Alan gael trafferth gyda rhent, cysylltodd â Shelter Cymru i gael cymorth a chyngor mae llawer o lwybrau i trefedd, dyw hi byth yn rhy gynnar i gael help. Cysylltwch â Shelter Cymru heddiw.